אלא איזה חיות אני יודע לעשות? כלב אני יודע. זה לא רע. אני אעשה אה, חתול עייף. Yeah. <laughs> יש כלב עצבני ש... נכון? <laughs> ופרה, איך עושה פרה? Mm. Mm. אבל היא לא עושה מו. היא לא, היא לא עושה מו. עושה ככה. Mm. יש עיזה שעושה... הן מוציאות את הלשון, הן מוציאות את הלשון, תשימו לב. נכון. אה, הם כאילו מתלוננות, מה קרה? אה, הקטע של הפרות זה כאילו אה, היא מבינה משהו. כלב נדרס. איך עושה אלפקה? כן. זה חתול מיוחד? וואו. יודעת איך הוא עושה את זה. לא יודעת איך הוא עושה את זה. הברווז החושב. כן, הקטנים, הקטנים, יש גם את ה... <laughs> pe șpil. În iese pilierul. <laughs>